maymun chechagi tobora ko'p mamlakatlarga tarqalib bormoqda ushbu kasallik isroilda ham aniqlandi u yevropadagi o'nlab mamlakatlarda shuningdek avstraliya kanada va aqshda qayd etildi jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yaqin vaqt ichida mazkur masala yuzasidan shoshilinch yig'ilish o'tkazadi olimlarning ma'lum qilishicha maymun chechagi virusli kasallik bo'lib jonivorlardan ayniqsa kemiruvchilardan odamlarga o'tishi mumkin uning odamdan odamga yuqishi kam uchraydi kasallik koronavirus kabi tez tarqalmaydi kamayadi va ko'p hollarda yengil kechadi maymun chechagi birinchi marta 1970 yilda kongo demokratik respublikasida topilgandi shundan so'ng 33 yil o'tgach u birinchi marta afrika qit'asidan tashqarida aniqlandi teridagi toshmalari harorat ko'tarilishi bosh aylanishi va og'rishi charchoqlik uning alomatlari hisoblanadi